Cześć, mam na imię Mariusz. Od lat interesuję się historią ze szczególnym uwzględnieniem militariów oraz dziejów wojskowości. 7 września dzięki współpracy z Dollar Film Studio na YouTubie rozpocznie funkcjonowanie nowy kanał pod tytułem Historia pod ostrym kątem. W tym kanale spróbuję podzielić się z Wami swoją pasją, a przy odrobinie szczęścia być może Wam ją zaszczepić. Pierwszy odcinek będzie dotyczył czołgu średniego T-3485 i potrzebował aż dwóch lat, aby ujrzeć światło dzienne. Pamiętaj, 7 września, YouTube, historia pod ostrym kątem. Serdecznie zapraszam.